Oi, tudo bem? Hoje eu vou contar uma história pra vocês. É, estou aqui com os fantoches e também estou aqui com o meu livro. Vou contar uma história. Vamos lá. O nome da história é O Ratinho e o Leão. O, o leão dormia tranquilamente embaixo de uma árvore quando o ratinho que passava por ali encostou seu rabo em seu focinho. Tchum! Ah, isso lhe causou cócegas e o leão acordou. Deu um enorme rugido. Ah! Agarrou o ratinho e já preparando-se para comê-lo, foi surpreendido pelo ratinho que disse Por favor, não me coma! Eu irei um dia retribuir este favor, por favor, não me coma! Com medo de morrer. O rei das selvas, achando muita graça do ratinho, <laughs> disse O que é um ser insignificante tão pequenino como você poderia fazer por mim? Eu sou o rei da selva! <laughs> Ha! e rugiu. O mais forte, o mais rápido, o melhor. E você não passa de um frágil e fraco, pequeno serzinho. O leão achou tanta graça com o pedido do ratinho que teve pena dele e o soltou. depois, começou a época de caçada e o leão caiu em uma grande armadilha. Ele ficou preso em uma rede do caçador. O leão se debatia e rugia e berrava e quando pensa que não, o ratinho apareceu o leão tava preso assim. Eita, seu leão! E aí o, ratinho apareceu para ajudá-lo. E o seu leão perguntou, Como vai me ajudar? Você é tão pequenininho! E o ratinho, então, começou a roer as cordas da rede até conseguir libertar o leão. O rei das selvas ficou impressionado com a bravura, com a coragem, com a determinação do ratinho. Nossa, eu estou impressionado com você! E aí ele disse, é na hora do perigo que os fracos podem ajudar os fortes. Muito obrigado, seu ratinho. Você é realmente muito corajoso. E o ratinho falou, Hum, de nada. Eu disse que um dia retribuiria o favor que você me fez. Você não me comeu e hoje eu impedi que você morresse. Os pequenos são grandes também. E eles foram viver felizes para sempre na floresta. O que a gente aprende com essa história? Hum? O que você aprendeu com essa história? Pessoal, essa história nos ensina que não importa o nosso tamanho, tá? Às vezes a gente vê uma pessoa muito grande, muito forte, e às vezes a gente vê uma pessoa fraquinha que não dá nada pra ela, ninguém dá nada pra ela. Mas é aquela pessoa fraquinha que pode te ajudar. Ela pode ser muito inteligente, ela pode hum, ser muito bondosa, ela pode ser muito corajoso. E aquele grandalhão que todo mundo dizia, o Hulk, não faz nada, fica só olhando. Então, as aparências enganam, é isso que essa história está dizendo pra gente. Que as aparências enganam e a gente precisa prestar muita atenção antes de julgar uma pessoa só pela aparência dela, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e assista outros vídeos clicando aqui na letrinha aí. Não se esquece que aqui no primeiro link da descrição tem uma atividade referente à história. Eu também vou deixar uns joguinhos para você praticar, algumas coisas sobre o reino das letras, que também vai estar aqui na letrinha aí, ou conhecer os outros animais da floresta. Então, é isso. Grande beijo. Tchau.